акыркы чемпионат э, бишкек шаарында өттү э, чемпионат э, жакшы деңгээлдетт өттү десем болот соперниктер абдан жакшы даярданыптыр менин эсимдеги атаандаштарым абдан күчтүү экен мага утуш жеңил болгон жок өзүм кичинекей кезде ушу көк жарыга көчүп келгенде башка деле зал жок болчу грек римская борьба залы бар экен ошол залга барып эле ошол залда тренировка кылып ошол жактан башталып кеткен мамбетов ратбек агай менен турат агай менен э, көп иштедик э, бейшебеков азат агай бизди көп э, партерибизди оңдоду кандай десем дагы көптөгөн тактикаларды коюп берди стойкадан кандай күрөш керек партерден кандай күрөш керек бизге ушу ар кайсы чемпионат азияга чемпионат мирага баратканда ушу азат агай да көп салымы чоң ал бизге көп нерсени үйрөттү десе болот травма болот бизде машыгуу учурунда көп травма бизге абдан жаман травма травма травма болсок ушу өзүбүздүн соперниктерден кичине артта калып калабыз биз э, ушул кыргызстан чемпионатына даярданганбыз өтө жакшы даярданганбыз десек болот ушул чемпионатты утуш бизге максат болчу ушул чемпионатты утсак анан азия мирге ушул чемпионаттан аркылуу жолдомо алсак болот э, июнь айында э, бахрейн де болду чемпионат азия ю жыйырма боюнча э, жаштар арасында ал жактан экинчи местаны алдым десем болот аякта аяктан дагы өзүмдү жакшы көрсөтө алган жокмун десем болот ал жака жакшы формада бара албай калдым десем болот бирок ушул чемпионатка э, жакшы даяр болдум десем болот кыргызстан чемпионатына эки миң он тогузунчу жылы э, чемпионат азияда астанадан экинчи место болгом эки миң жыйырма биринчи жылы будапештте чемпионат мира кадеттер арасында чемпион мира болгом а ошо анан быйыл эки миң жыйырма бир э, бахрейнде өткөн чемпионат азия жаштар арасында экинчи место болдум спортчу болом деген жаштарга э, талыкпай мээнеттенгиле жаман жолго барбагыла жаман нерсени кылбагыла ата энеңерди сыйлагыла